هناك ثبت المدفع Hey Team, siga أزرعت السبايك تبقى عدو واحد وقت القفز أفقد الظفر Très bon. نايس كيف لم يكن هذا سيئا ذاهبة إلى إيه؟ أضع الحارس steps a عدد تبقى عدو واحد نايس بريز لا تدمري هذا المكان بمفردك امنحيني فرصة لأستعرض قدراتي ايه تبقى عدو واحد سقطت ال Spike في B.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 I thinking it's a تبقت 30 ثانية سي like آخر جولة في الشوط آخر جولة يمكننا فيها استخدام أموالنا وقدراتنا لا تهدروا قواتكم النارية ثبت المدفع أزهقوا أرواحهم الحارس آخر لاعب باق أستدعي روبوتي انتهى المزاح سأقضي عليه لن يموت حلفائي تبديل الجبهات ضعفكم أبداً ذاهبة إلى إيه؟ Pistol fight. Let's rush. رايك في ايه حصلت على ال spike. زرعت ال spike آخر لاعب باق تقنياتهم في ذات جودة مهاراتهم وبالتالي سننتصر عليهم Vamos. been broken. What the cops? ذاهبة إلى إيه؟ لنخرجهم من المخابئ أضع الحارس رصد عدو في اهتزاز قتل سبايك في A تبقت ثلاثون ثانية He's defusing, he's defusing. Cool. Nice. ناحية المدفع ظلال متحركة رصد عدو في ستبدأ المطاردة أسجد البصر عدو واحد آخر أطلقت قنبلة من الأفضل للحشرات أن تتوخى الحذر B maybe عودتي رصد عدو في بي رصد عدو في اي انتهى المزاح سأقضي عليك أعيد التلقيم أعيد التلقيم سأقطع أنسجة المكان تفجير أعيد التلقيم صح. الثائر أعماء أعيد التلقيم أعيد التلقيم welcome. أعيد التركيز في كل مكان ذاهبة إلى إيه؟ اهتزاز فخ اخلع ظلال متحركة ظلال متحركة لا مهرب مني واحد yeah. لم يفهموا المأزق الذي يواجهونه بعد دعوهم لي أنا سأمزقهم إربا أملك سلاح هنا أيحتاج أحدكم شيئا؟ سلاح هنا عليهم اهتزاز فخ اسقط السبايك بحوزتي وقت القفز تم نشر الزاز العدو في اي ظلال متحركه صريخ واحد سقطت السبايك في اي هذا متوقع لنهاجم اولا فهذا افضل من اضطرارنا للرد على هجومهم أراقب هنا عند إشارتي وقت القفز أعيد التلقيم فخ Just planting, bro. رجعت السبايك آخر لاعب باق ابتعدوا انتهى عن المزاح طريقي سأقضي عليك You just uh, just uh, use your op, man. Wait. He's defusing. He's defusing. Nice, nice. Nice, bro. Nice, bro. Great job. هاجموا بعد انتهاء ضربتي فتلك هي لحظة ضعفهم شكراً أنسجة المكان حلفائي ترى صوبة من الماضي Go off the plan, guys. Go off the plan, please. أداء Nice رائع. Kijo, nice Kijo. Big hat mid. Thanks. نقطة الفوز لا مهرب مني سقطت ال spike في اي سوري آخر لاعب باقي سقطت ال spike في اي Behind you, bro. Behind you. Oh, sorry.